Un spécial dédicace à Didier Basile, depuis 5 étoiles. Après le travail, c'est l'enjaillement. <laughs> Nous sommes à Limouniana Loulou. On y va! Mido, Mido, Mido, Kaka Jota Menenya Badoubé. Mido, Mido, yo yo, Mido, Kaka Jota Menenya Badoubé. alebitɔ miabe gome wo ɖo ye ne miaɖugbe alekoka ɖeka ma de wɔ ɖe fanta ɖeka ma de wɔ ɖe alekoka ɖeka ma de wɔ ɖe enabiya ɖeka ma de wɔ eba mi nɔ bi se o emi ba bise se a ale mi ba bi se o tulomɔne na ga bise se a mi nɔ bi o emi ba bise se a emi nɔ bi se o oya tulomɔne na ga bi Voici la locomotive qui traîne les wagons, le pic d'Agou. Didier Niboto, Didier Fougue, Didier Piscaro, Didier Big, Roger un DG Corvade, allez maman, un DG Sotandi, le propriétaire du pic d'Agou. Chante ma couille, allez tati benahomidise, l'enho atavimodise, un an deux, mais. Mieux doux, avant l'heure. you the kill. Aka France création, de Kamate Wade. DJ Marie, de Kamate Wade. Allez là, de Kamate Wade. DJ Abasco, ou de Kamate Wade. Allez joli joli, Tata Un spécial dédicace à toutes les boîtes et restaurants, les fêtes de place et buvettes de la place. Manomu tege, tege, tege. Manomu bouteille, bouteille, bouteille. Manomu tege, tege, tege. Oh! Euh, appelez-moi simplement Guillermo, le héros au micro. On n'apprend pas à un vieux singe à grimper. Ou bien il en biseau, biseau, biseau, ami va biseau, biseau, biseau, ami va biseau, biseau, biseau, le monde n'a qu'à biseau, biseau, biseau, mi non biseau, biseau, biseau, ami va biseau, biseau, biseau, ami non biseau, oh. oh y'a tout le monde n'a qu'à biseau, biseau, biseau, dis-toi n'a qu'à melo, dis-toi n'a qu'à melo, ambiance à mettre cha cha cha hulaka huka tuleka mabisi wako wenda mbuto kenda eh, chuma gomba tatoleka mwana maru ayingbelele ayingbelele ayingbelele mamu sẹgẹsẹgẹ maru ayingbelele ayingbelele ayingbele mamu sẹgẹne maru ayingbelele amerika ayingbele o ayingbele mamu tatatata mi mẹ tatatata ale mi mẹ tatatata. Eh, eh. ẹ tó bí le bon ẹ eh, nọbi ọwọ bẹ gàmé va do ya o bẹ ní ndisugere le mẹsia de mi mẹfa ẹ gabo poa de fiyemi la kó amekó lọ amele awọ alo de kí o agome mi va lo agome mi va e eh. azame mi le lo azame mi le mi me cha cha cha cha cha ah, amego simoni le gomena de lo mi me cha cha cha cha cha nyano yo chondo la hopla de ka la tu de ka lo de kyo vip robi dj basil DJ Lorenzo depuis Maestro Mina Bizeo Molo va Bizeo Alemi ah, eh. ah, va Bizeo oh. Tout le monde est naga Bizeo Mina Bizeo Ami va Bizeo Amina Bizeo Oh y'a tout le monde est naga Bizeo Toujours, toujours Guillermo au micro Imité mais jamais égalé Et les qui le voient Et Solémé Azizo